ジの始まりですクルーほら一打入魂だらけ一打入魂メルヘンサマパレード天気メルティーデビルだらけ一打入魂 ドキャロル負けまもう一人の私ミラーミルほらメルティーデビルターボメルヘンサマーパレード雪の守護当たりロニューイヤーバーストチルフィードキャロルもう一人の私ミラーミル シルフィードキャミラーミラーメルティーデリルトモルヘンサマーパレードモルヘンサマーパレードニューイヤーマーショメルティーデビルトミラーミラーシルフィード 私のおかげで勝てましたね始めましょうラレイヤーコーラコーラノリだ入魂は頑張りましょうを全て捧げますオーロラサンクチュアリ 頑張ります、ニューイヤーバースト支援者もうの私ミラーミラールービルサーモお年玉よ万華鏡のように回る回ニューイヤープそこで縁起物ニューイヤーバースト頑張りなさい 香りに全て捧げますオーロラサンクチュアリ精霊もう一人の私ミラーミラニューイヤーバーストメルティーデビルター月だらけですこ台だ回る回るニューイヤークリスマス暗いの支援者ね月だらけです 頑張りなさいすべて捧げますオーロラサンクチュアリーえ、ニューイヤーバーストメルティーデビルサーモンいやもう一人の私を未来未来ヒデラさん回れ回るニューイヤープリスマ天気物よえい一だニ 主様ん主様何でもないわよ